सपा नेता आजम खान को सांसद रमा देवी पर दिया गया बयान भारी पड़ रहा है सभी खरी कोटी सुना रहे हैं भाजपा नेता आफ्ताब आडवाणी का कहना है कि आजम को पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए महिला सांसद की बेज्जती की है सरकार वो सजा दे कि कभी कोई नेता महिला के खिलाफ गलत ना बोल सके आजम का सर काटकर संसद के दरवाजे पर लटका देना चाहिए ताकि सदन में बैठे लोगों को भी सीख मिलती रहे कि गलत नहीं बोलना है आफ्ताब के वीडियो में असुद्दीन ओवैसी को भी सोच समझ बोलने की सजा दी है इन जैसे कुछ लोग सदन का माहौल बिगाड़ते हैं जया प्रदा का कहना है कि आजम खान को बदतमीजी की आदत है चुनाव में मुझे भी भला बुरा कहा था अब सदन में भी वही जहर फैला रहे हैं खुद को समझदार बताने के लिए कविता और शायरी पढ़ते हैं लेकिन उनकी भाषा बहुत बुरी है इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए शर्मनाक है कि जनता ऐसे लोगों को चुनकर संसद भेज देती है जिन्हें महिलाओं की इज्जत करना नहीं आती इन्हें अगर भारत में रहना है तो सलीका सीखना पड़ेगा